لای دزم لا و لا و دی یار چومزم لا و لا و دی هو هو نازنین یار چومزم دشاو دی مخم خود رونیه دشاو دی مخم خود رونیه هیچ که جورم جور من هو هم نازنین چاره بشنیم قدای مال من قدای دوسم دیدم خواشم کس نیشه بوسم دیدم خواشم کس هو نازنین را بوسم کی روش ازال نبای بیارم کی روش ازال نبای بیارم نبای بابایی دلی خمارم لب والبطايس طهر نازنين ديري خمارم حقم لگ داید خدا سیل حقم لگ داید خوام جورت کیشم کی نیشت ساید خوام جورت کیشم هو هو نازنین جی نیشکه ساید برک زندگیم ارا شیوانی برک زندگیم ارا شیوانی دنیا دوست گم للیم تورانی دنیا دوست گم هو هو نازنین للیم تورانی مردم گوش بیان درد دلگم مردم گوش بیان درد دلگم فراموش نکن غم یارگم مردم گوش بیان ظلم زمانه مردم گوش بیان ظلم زمانه یارگم شکر بیان بیگانه قسم خار دیدم و پم نشیدم قسم خار دیدم و پم نشیدم خوشیم و تنگیم و دل کشیدن کشکی روش ازل نبای بیارم کشکی روش ازل نبای بیارم نبای ببایی دلی خمبارم بشنع دوستگم بشنع سگم شای وفاداران بشنع سگم شای وفاداران باید از در بورم جوجار جانان بشکم بشنفد نالای خمینم بشکم بشنفد نالای خمینم ساعت دانیشه نالای سرینم سەرینم کاشکی نسینگان اصاده کور بیام کاشکی نسینگان اصاده کور بیام تا گر بالم جمالت نمیام تا گر بالم جمالت نمیام نسرین لو رجا که چوقن پانی نسرین لو رجا که چوقن پانی ويلالم كردي مال الرماني alıp geldi malım remali خدا بیکره کبا چادر وانکا دلم نکا چادر وانکا دلم نکا لسین تو ظالی مطاقت نیره لسین تو ظالی مطاقت نیره كم تلجر جو دوبك السيلم كم تلجر جو دوبك السيلم